ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಜನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಈಗ ಈಗೇನು ಫೋನ್ನಾಗ ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕುರಿತು ನೀವೇನೋ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದ್ಲೇ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಬೇರೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಾವು ಕಡೆ ಈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಐದು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರು ತಾರೀಕು ಒಳಗಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಾಳೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಿನೂ ನಾಡ್ದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರ್ಟೀನ್ತ್ ಅದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಾಳೆ ತಪ್ಪಿನ ನಾಡ್ದೊಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಬೋದು ಕೆಲವು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಾರೀಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೊನೆಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹ್ಞೂ ಯಾರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹದಿಮೂರಂತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಉಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತೆಂಟನೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬರೀ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ವೆಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತಿ ಎರಡಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಿ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅದರ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅದರ ಅವರು ತಾವು ಅದರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಬರಬೇಕು ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಬೇಕು ಕುಂತಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಜನ ನಾವು ಕೂಡಬೇಕು ಕೂತಾಗ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೀಮಿತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಯಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತೈತೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಕೂತಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತೈತೆ ಸರಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಮಾಡಿದ ಸೌದಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಳ ಆಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ